Lufthansa daukagu zain eta Kopenhagen. Kopenhage ere bai. Hori bai, Kopenhagen ez ditugu bisitatuko Sirenatxoa, Tiboli Parkea, Amalien jauregia eta horrelakoak. Guk ez diogu turismo gehiago jarri nahi turismoari. Saiatuko gara ez ibiltzen turista saldo horiek bezala autobusetan ganadua bailiran. Ikuskizun batetik bestera joaten hilaratik atera gabe masifikatutako estatua eta ereikin ezagurenen aurrean selfieak egiten eta subenirrez josten. Horre denak ez ekarpenik egiten. Horre denak ez ekarpenik egiten iriari ere ekonomikoa espada. Turismoak, mundua, espektakulo uniforme bilakatu du. Hiri turistikoak dekoratu bihurtu eta bertako iritarrak pelikulako estra. Eta gu, gure familia saiatuko gara usle pasibo ez bihurtzen. Autentikoak izango balira bezala saltzen dizkiguten enpaketatutako eta esterilizatutako esperientziak ez kontsumitzen. Gaur rastelena da, bihar aterako gara Kopenagera, hitz egin bai, baina bestelako turismoa egitea lortuko dugun, bueltakoan kontatuko. Bla!